Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil Hari ini Ahad 3 Agustus tahun 2020. Yayasan Binasarga Mandiri akan melaksanakan pemilihan Dewan kurban. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan Dewan kurbannya kepada semoga daging-daging hewan kurban tersebut bisa dinikmati oleh yang apa more. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تستكبرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب الله